ले बैठे बहुत जरूरी जुआता पसे न पूरा भीगल शरीर बा मरी पर पराता दहिया तोरा न फिकीर बा धन ठन ठाई पहले बहन डोला के मारली हम जब फिर लहंगा उठा के मोरी पर परत दहिया तोरा मक्खी की बा धना ठन ठाई पहले बहन टोला के मारली हम जफर लहंगा उठा के में धक जनी वही से दवाई घड़ी पर से हाथ रज पहले हटाई सीना से सीना वही से सटाई खाए के मिली नहीं आज मलाई गाना ठन ढाई पहले बहना डोला के हम जब फिर लहंगा उठा के दिन बटे हट राजा दूंगी हौ सब कइल नइखे अब जरूरी जुवता फसे न पूरा भीगल शरीर बा मरी पर पराता दहिया तोरा न फिकीर बा धन ठन ठाई पहिले देहना डोला के मारली हम जफर लहंगा उठा के बखुआ हो भीज गइल बा भीतर के चीज पसीज गइल बा देहिया में देहिया न वही से दगोरी कहानी के हाथ वसरम ऐसे नहीं चोरी धना ठन ढाई पहले देहना टोला के मजली हो ही को भरला लहंगा उठा के छुअता पसेना पूरा भीगल शरीर बा मोरी पर पराता दहिया तोरा न फिकीर बा धन ठन ठाई पहले बहना डोला के मारली हम जफर लहंगा उठा के कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुजफ्फरपुर